ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमत के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडन कुंचित केसा जय हनुमान जय हनुमान हस्त वज्र ध्वजा विराजे कांधे मुझ जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान कुनी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरी असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर शिवर लाए रघुपति की नी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई हनुमान बदन तुम रोज सगावे श्रीपति कंठ लगावे संकारिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिगपाल कभी कवि विद कही सके कहाते तुम उपकार सूफी वही दीना राम मिला है राजपद दीना विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र जो जन पर मानो ये योता ही मधुर पल जानो प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माही जल दिलांद गए अचरच नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे देते जय हनुमान जय हनुमान राम द्वारे तुम रखवारे होते तन पहसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक का हो को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोग हाँकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे लोग रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान चुरावे मन कम वचन ध्यान जो सब पर नाम तपस्वी राजा दिन के काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे कोई अमित जीवन फल पावे करो जुग ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जान की माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबर पुर जाय जहाँ जन्म हरि भक्त कहाय और देवता चित्तन करई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई छुटे ही बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि तेरा कीजे नाथ हृदय मह डेरा